こから来るよね。あれね、すごいね。すごいね、影響、影響力ね。うん、震えちゃいますよ。そっからのお客さんが東松山だったんですよ、うん、昨日口開けのお客さんが「うん、随分まで東松山からありがとうね」その人2回目3回目かな、はい、なんですよね、はい、小林さんに見てそしたらこの世田谷の共同ほら 嗯，这个秒离飞。 冷蔵近いですよね、ょっと。近いね。ね。大変お待ちいました。はい、いただきます。いはい、いただきます。どうぞ。 正月はずっと千葉の方行かれちゃうんですかうん3日の日にはね帰ってきてもうおじさん連中とかお、い、とこ連中が、ま、待っててくれてさああそうか、うん、そう 大変申し訳ね。大将早いの。はい。おばさんのこ横からだっけお店そうです横からやろうかなと思って1日朝帰って、うん いや今日は冷えてるわうん超寒いですよねうんいです で風吹いてたら本当たまんないよね。うん、 <laughs> ねえ、大さん今日も5時まで？いや今日平気だ。まだ10個ぐらい余ってるから。ほら11個か。昨日ありがとうね。そっか。昨日はこの時間も風吹いてたでしょ。うん。それで塩ラーメン。塩。はい。半時ぐらいかな。うん。一つでいいのかな。あんまり寒い。車の中入って。うん。

초보 가게 되면 때문에. 음. 疲れさです。こんばんは。おいます。お疲れ様。いや今日もかんだね。 啊，多少？哦，哦，那可好些了。哎，还剩了什么？哎，嗯。 と。ね。うん。どうだです。大変お忙しいね。はい、すみません。はい、す今そうなだね。これで直結できちゃうんだよね。うん。そうそうそうそう。今これすごい技術ね。本当だよこれ。もう開いちゃうよ。ね。あとデジカメもかなわないね。でかいのね。ああ。 やっぱり熊につけてるんですよ、はい、あれなんとかレコーダーつけてるつけてるうんうんうんうんうんおじさんおじさま寒いとこありがとう、ね、またねまたね本当にありがとう、うん